Так, теперь будем кулечек вот хороший. А тут должен быть, наверное, отставлюшек. эта тема, бля, ёптать, а. А вот и малая. А э, Дарья говорил, да. Ну да, обычный, да. Хе -хе -хе. Тоже неплохое группа, бля. Записано на Nuclear Blast. Такие. Ну, таких царапины такие, скажем, возможно и нормально будет, потому что нет таких царапин, чтоб прям в натуре там все плохо. Это такой когда-то был. Вот, коробка, ну, более-менее. Ну, слуханем. Resurrection, хороший альбомчик. И, наконец-то, хит. О, как сделан классно. А. Эри, блин, отсталый, а. Круто, как сделано. Раритетище, блин. Не він что запечатано, чи що. А ні. А так он нестандартний даже. Нестандартно сделан. Так. А, нет, стандартно, то по-другому они сделали. <laughs> Прикольно. Ну да, О, рунами все записано. Прикольно. хороший альбомчик. здание, я считаю. О, класс. Э. Шедеврально. это, ну, что сказать, приятного. Отличный продавец, покупайте у него, рекомендую. Все, как я писал, все тут отлично. Все с диском окей. Сейчас лупу возьму, проверим на всякий случай. барабанщиках это я исполняю. Учусь на барабанах играть. Союз, да, все нормально. FPI а есть. Все то вот, группа Союз, все видно. Ну, я вижу, не знаю, видно вам, не видно. Группаса, его видите, на видно вам, не видно, короче. Все окей, диск настоящий, соответствует цене. Ну, продавать, если его буду, так понятно, что не по такой цене, а дороже. Вот. Я считаю, что такой раритет стоит дороже. 97 -го года это да в 2007 году группа Союз сделала, а? Раритет какой, а? Класс. А спрячем вот так вот, опа. Ну и вот. Так что рекомендую покупать на Фростере, продавать на Фростере. Вот, что мы маємо а? все как вот кубочек еще новенький такой гривну сейчас стоит ну и вот диски все, а эти диски надо послушать будет и тогда я я вот ну отпишусь мы с ним договорились что типа по деньгам потом ему заплачу вот сначала слухану что тут и как я взял эти диски, да. Вот, що ми маємо, от що ми маємо. Получається, ми маємо раз, раз, раз, два, три, четыре, пять, ну да, шесть, семь. Семь дисков, 130, 10, и вот это раз, два, три, четыре, пять, э, за 35. Получается по 7, по 7 гривен. Ну, Нормально, я думаю. Все, всем пока-пока. Желаю успехов, Макс успехов Покупай на Фрустере, продавай на Фрустере. Пока-пока.